pago de servicios, envío de remesas, donaciones a fundaciones, es, es muy similar al dólar, muy similar a los bolívares, solo que es totalmente descentralizado y pues te permite hacer transacciones libres de censura. Ok, una pregunta, ¿cualquier persona puede utilizar la aplicación? Sí, bueno, ¿qué necesitaste tú? Eh, ¿Y qué, qué, necesito para poder utilizar la aplicación? ¿Qué, ¿Qué necesitaste tú el día de hoy para tener tu billetera? Internet, la descargué. ¿Y? y un teléfono, ¿verdad? Eso es lo que necesita cualquier persona en cualquier lugar para poder tener su billetera de Bitcoin Cash, ¿sí? Maravilloso. Bueno, vamos a revisarla ya que la tienes aquí descargada. Lo más importante es saber cómo funciona la aplicación. Le vas a dar a la billetera. Ajá. Le vas a dar siguiente hasta el final. Y mantenerse anónimo. Una vez esto se cargue, ya estará al principio de tu billetera, fíjate que está y te muestra te muestra el, saldo de tu billetera que está en cero ahorita, pero eso va a cambiar ahorita en unos minutos. Antes de revisar la opción de enviar y recibir, quiero que veamos la frase de recuperación. Esto es algo muy importante porque la frase de recuperación te permite mantener el control de tu billetera, de tu fondo, de toda la información. Es por eso que la tienes que resguardar de manera segura, de manera privada, no la puedes compartir con terceros y pues una vez terminemos el video, la resguardas eh, en la mejor manera que tú prefieras. Nosotros recomendamos LastPass, que es un gestor de contraseñas donde la puedes resguardar de manera segura, ¿ok? Ok. Eso, eso lo vas a... Otra pregunta, esta, ¿podría pasar Bitcoin con a Bolívares? Claro, sí, Bitcoin Cash a bolívares a través de localcryptos.com. Ahí tú puedes hacer cambios de Bitcoin Cash a bolívares y viceversa, de bolívares a Bitcoin Cash, ¿sí? Vamos a ver eh, tu frase de recuperación en la parte inferior derecha. Ajá. Le vas a dar a respaldar y seguridad. Y le vas a dar a copia de seguridad manual, abajo. Ahí. Y vas a darle mi billetera BCH, pero espera, eso no lo podemos grabar ni lo puedo ver yo. Dale a mi billetera BCH. Ya abriste, ¿no? Eso que ves allí es tu frase de recuperación completa. Y para tú... la solamente lo sé yo. Eso solamente lo debes saber tú y lo debes manejar tú. Una vez, si tú quisieras cambiar de dispositivo, o se te pierde, y tienes cualquier inconveniente, tú en otro dispositivo vas a hacer lo que vamos a hacer a continuación. Le vas a dejar al principio la casita, el icono de la casita. Fíjate, se te perdió el teléfono o simplemente quieres cambiar de dispositivo. Tú en otro teléfono descargas la aplicación como lo hicimos el día de hoy, igualito. Solo que vas a hacer lo siguiente. Le vas a, dar a añadir slash importar, que está debajo de recibir. Arriba, abajo, a añadir, ahí. Fíjate que ahí tienes dos opciones. Añadir una nueva billetera personal o importar billetera personal. Le vas a dar a importar billetera. ¿Qué te dice? Introduzca su frase de, respuesta, de, recuperación. Fíjate que lo que te pide es tu frase de recuperación. Una vez tú ingreses tu frase de recuperación en orden, de manera correcta, este, se va a ir restableciendo la información de tu billetera este, frecuente, ¿sí? Ok. Tengo una pregunta. Y podría hacer que algún familiar, un tío de España me pueda mandar dinero a través de Bitcoin. Así es, bueno, eso lo vamos a ver ya en este momento en la opción de recibir. Nos vamos al principio. Al principio. Ah. Fíjate que aquí tienes la opción de enviar y recibir. Le vamos a dar a recibir BCH. Fíjate, ahí está tu código QR. Ese código QR te permite recibir pagos de manera presencial. Y rápida. Ya lo vamos a ver, a través del escaneo. De hecho, Tú le puedes mandar ese código QR a otra persona en otro país y también lo puedes escanear sin ningún problema. De esa manera. Ya lo vamos a revisar acá. Fíjate, yo voy a escanear tu código QR. Voy a poner acá un monto. Ya va. Enseguida. ¿Cuánto tardó? Enseguida. Menos de dos segundos. ¿Y qué necesité yo para hacerte ese envío? ¿Te pedí datos? No. ¿Te pedí tu cédula, no Datos personales, ninguno. A través de la aplicación. A través de la billetera te escaneé tu código QR y te envié un incentivo. Por ejemplo, tú me estás hablando de un tío en España, ¿no? Sí, un tío. En tú a ese tío en España le puedes enviar lo siguiente, le vas a dar a descartar. Fíjate que debajo del código QR hay una dirección de wallet, esto que está aquí abajo. ¿Lo ves? Que son números y letras. Le vas a dar a copiar dirección. Tú a tu tío en España le puedes enviar esa dirección de wallet y él solo va a necesitar eso para enviarte Bitcoin Cash desde España. Si él tiene buena conexión a internet y tú también, la transacción va a llegar de la misma manera de rápido como llegó hoy aquí de frente. Y lo mejor de todo es que las tarifas de transacción son menores a un céntimo de dólar. Entonces esto lo hace muy práctico, muy personal, muy seguro, muy privado para hacer este tipo de transacciones en la vida diaria, hacer pagos en comercios en los comercios, por ejemplo, tú puedes irte al, directorio discover.cash, que es donde se encuentran todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Y si tú deseas, por ejemplo, tener tu billetera con Bitcoin Cash, lo que me preguntaste en un principio, tú en localcryptos.com tú puedes cambiar bolívares a Bitcoin Cash y eh, resguardarlos aquí en tu billetera de Bitcoin Cash. Entonces, hasta los momentos, ¿está claro lo que te he explicado? Me pareció maravillosa la aplicación, sorprendente y de una manera muy efectiva de que yo pueda, de que mi tío me pueda pasar el dinero de una manera segura y rápida. Remesas, eso es muy importante para las personas que continuamente envían remesas a distintos países, lo pueden hacer a través de la dirección de Wallet y su billetera de Bitcoin Cash. Vamos a revisar la opción de enviar antes de... Ajá, le das hacia atrás, le das hacia atrás nuevamente y fíjate que aquí tienes la opción de enviar, igual como yo, tienes para escanear un código QR, donde tú puedes directamente este, escanear código, poner un monto, deslizar a la derecha y ah, ese pago se hace de manera instantánea. Entonces, ¿Qué te parece? ¿Lo usarías a ah, diario? Maravilloso, lo utilizaría para todo y más que todo para esos momentos especiales que sean muy rápidos y de una manera Que necesitas estar rápido, ¿verdad? Bueno, qué bueno que te gustó, qué bueno que, de alguna manera es una solución para ti, para, tu, para el envío de remesas de tu tío a España acá a Venezuela y bueno, nada, a ustedes, como siempre les digo, que construyan su prosperidad con Bitcoin Cash.